जाऊन लड़की के झूला खुला बालों के लड़का पसाव के चाल पिला भेज दो खोरजी के मोबाइल कि मनवा करे बतियती तमनवा तो करे बतियती वीडियो कॉल राजा 文家。 संतोष राज संतोष राज संतोष राज संतोष समुदाय हो संतोष राज संतोष राज संतोष राज Jaivavik Yadav Kirachi Minha संतोष राज संतोष राज संतोष राज संतोष राज विश्वकर्मा विश्वकर्मा विश्वकर्मा

Vivek Yadav, Kirachi Minha. Thank you. तो भाइयों और बहनों अब की बार जो बारहवीं पढ़ के इंटर में एडमिशन लेगा उसे भारत सरकार की ओर से एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन दिया जाएगा अरे अरे सुना सुना नेताजी सुना कोई ना पढ़ाई दिला हमने के डकाई